谭不为，今天我们要教大家如何去做吸法，简单的基础吸法。然后在呃公众号的留言栏里，我也看见了网友问出了一个牛逼的问题，就是如何用吸攻击对手，不踢到对方的蛋。然后就是呃要做的，首先啊呃，有先人这样做，再看一次，再看一次。也许也许你觉得对了，你还觉得对了，这是错的。我要说一个正确的。 看啊，你要做的是上步，这次不一样了，不是四十五度角上步，不用转脚尖，什么都不用，直接往前走，往前走，然后顶膝抬往前，看到了吗？再来一次，顶膝抬往前，脚落回来，稳住，控制距离，顶膝冲上步一样，再来一遍冲这边，看一下，一样上步。 如何加重顶膝的力量呢？要做的是上步，压前脚掌，弓，再来一次。然后你的腿有一个什么 trick，有一个什么一个什么小窍门呢？就是你要做的是先把膝盖抬起来，先抬起来，你要这样去想，往上抬，往前顶，并不是斜向上，不是斜向上，不是斜向上，这是不一样的膝盖。我们要做正常的，还是那句话，人类是一个竖直的这么一个物体，所以我要攻击它是要。 蹦直直线蹦这样上上去的，所以我要先抬起膝盖，抬起膝盖往前顶，再一次抬起膝盖往前顶。有的人会做出一个非常丑的动作啊，就是这样，脚向里边，往里面。有的人是这样做的，这样子你看出区别了？哪怕一点点是不可以的。你可以做的是膝盖往外翻一些没有问题，但是你不可以转动你的前脚。如果你转动了你前脚的脚尖，会发生的事情，你看，因为我的脚尖转。 所以他拍我的话呢，我很容易就被扒过去了。看，有人顶膝是这样顶的，顶膝不是这样，顶膝是往前走的。嘣，你可以两种，直直的往前，膝盖往前；还有一个，把你的小腿往外翻一点是可以，这是可以算一个斜线膝法，这样你的身体可以拉的更长，但是你要最后回来看这个平衡，这个 balance 是你要练习的。来一次，嘣！ 对啊，不要把你的，还有你的膝盖，膝盖看，一定要保证你的小腿、大腿叠加在一起，叠加在一起撞上去，不然的话，这样看，嗯，蹦起来的，看到了吗？很容易，很容易，因为它收不住，它收不住，它会往前有个惯性，容易踢到受伤。左膝看左膝怎么做，上步一样，是上步是不是这样了？不像扫地一样的。 呃，小鸡的前腿，前腿上步不是，是前后反，这是前后，看前后，来，来一次，要注意，抬，往上走，抬，往上走，慢动作就是，快动作，蹦，回来，很好，这是顶膝，今天的课，耶。